Mi animal de costumbre me observa y me vigila. Mueve su larga cola. Viene hasta mí a una hora imprecisa. Me devora todos los días, a cada segundo. Cuando voy a la oficina me pregunta, ¿por qué trabajas justamente aquí? Y yo le respondo muy bajo, casi al oído. Por nada, por nada. Y como soy supersticioso, toco madera de repente para que desaparezca. Estoy ilógicamente desamparado. De las rodillas para arriba, a lo largo de esta primavera que se inicia, mi animal de costumbre me roba el sol y la claridad fugaz de los transeúntes. Yo nunca he sido fiel a la luna, ni a la lluvia, ni a los guijarros de la playa. Mi animal de costumbre me toma por las muñecas, me seca las lágrimas. A una hora imprecisa baja del cielo. A una hora imprecisa sorbe el humo de mi pobre sopa. A una hora imprecisa en que expío mi sed, pasa con jarras de vino. A una hora imprecisa me matará, recogerá mis huesos, y ya mis huesos, metidos en un gran saco, hará de mí un pequeño barco, una diminuta burbuja sobre la playa entonces sí seré fiel a la luna, la lluvia, el sol y los guijarros de la playa. Entonces persistirá un extraño rumor en torno al árbol y la víctima, persistirá barriendo para siempre las rosas, las hojas dúctiles y el viento.